নমস্কাৰ দৰ্শকসকল সকল জাভাত স্ট্ৰিংসৰ স্পোকেন টিউটৰিয়েললৈ আপোনাক স্বাগতম এই টিউটৰিয়েলত আপুনি শিকিব কিভাবে স্ট্ৰিংস তৈয়াৰ যুক্ত আৰু মৌলিক স্ট্ৰিংস অপাৰেচন সম্পাদন কৰা হয় যেনে লোৱাৰ কেস আৰু আপাৰ কেস ৰূপান্তৰিত কৰা এই টিউটৰিয়েলত আমি উবুন্টু সংস্কৰণ 11.10 জেডিকে 1.6 আৰু ইক্লিপছ 3.7 ব্যৱহাৰ কৰিছো এই টিউটৰিয়েলটো অনুসৰণ কৰোতে Java data type সম্পৰ্কে জানিব লাগিব নহলে প্ৰাসঙ্গিক টিউটোৰিয়েলৰ কাৰণে আমাৰ ওয়েবসাইট পৰিদৰ্শন কৰক Java strings হল এটা আখৰৰ অনুক্ৰম Strings-ৰ হৈতে আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমি প্ৰথমে character data type sum এতিয়া Eclipse-লৈ যাওঁ বাকি কোডৰ বাবে আমাৰ ওচৰত Eclipse IDE আৰু প্ৰয়োজনীয় স্কেলেটন আছে আমি স্ট্ৰিং ডেমো নামৰ ক্লাস তৈয়াৰ কৰিছো আৰু মেইন মেথড যোগ কৰিছো মেইন মেথডৰ ভিতৰত লিখক care ষ্টাৰ equal to উদ্ধৃতি চিহ্নত asterisk এই ষ্টেটমেণ্টে ষ্টাৰ নাম আৰু কেৰ টাইপৰ সৈতে এটা ভেৰিয়েবল তৈয়াৰ কৰে ঠিক এটা আখৰ সংৰক্ষণ কৰিব পাৰে কিছু আখৰ ব্যৱহাৰ কৰি এটা শব্দ প্ৰিন্ট কৰা যাওক কেৰ লাইনটো আৰু লিখনিখিনি মুচি পেলাওক কেৰ চি ওৱান ইকুৱেল টু একক উদ্ধৃতি চিহ্নত চি কেৰ চি টু ইকুৱেল টু একক উদ্ধৃতি চিহ্নত এ কেৰ চি থ্ৰী ইকুৱেল টু একক উদ্ধৃতি চিহ্নত আৰ কাৰ শব্দটি বনাবলৈ আমি তিনিটা আখৰ তৈয়াৰ কৰিছো এতিয়া এই শব্দটো প্ৰিন্ট কৰিবলৈ এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰো টাইপ কৰক system dot out dot print c1 system dot out dot print c2 system dot out dot print C3. লক্ষ্য কৰক যে মই প্ৰিন্টৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰিন্ট এলএন ব্যৱহাৰ কৰিছো যাতে সকলো আখৰ একেই লাইনতে প্ৰিন্ট হয় ফাইলটো সংৰক্ষণ আৰু ৰান কৰক আমি যেনে চাব পাৰো প্ৰত্যাশা অনুযায়ী ফলাফল প্ৰদৰ্শিত হয় কিন্তু এই মেথডে অকল শব্দহে প্ৰিন্ট কৰে কিন্তু তৈয়াৰ নকৰে শব্দ তৈয়াৰ কৰিবলৈ আমি ষ্ট্ৰিং ডেটা টাইপ ব্যৱহাৰ কৰো এইটো চেষ্টা কৰো মেইন মেথডৰ ভিতৰত সকলোখিনি মুছি পেলাওক আৰু টাইপ কৰক string greet equal to hello learner মন কৰক যে ষ্ট্ৰিং শব্দটোৰ s আপাৰকেছত আছে আৰু আমি ডেলিমিটাৰ্ছ হিচাপে একক উদ্ধৃতি চিহ্নৰ পৰিৱৰ্তে ডাবল উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰিছো এই ষ্টেটমেণ্টে গ্ৰিড ভেৰিয়েবল তৈয়াৰ কৰে তাকো ষ্ট্ৰিং টাইপৰ এতিয়া মেছেজটো প্ৰিন্ট কৰো ডট ডট আউট system.out.println গ্ৰিড ফাইলটো সংৰক্ষণ কৰক আৰু ৰান কৰক আমি যেনে দেখিব পাৰো মেসেজ ভেৰিয়েবলত সংৰক্ষিত হৈছে আৰু এইটো প্ৰিন্ট কৰা হৈছে স্ট্ৰিংসও জাভাত যোগ কৰিব পাৰি এতিয়া চাও কিভাৱে কৰা যায় আমি মেসেজৰ পৰা লৰ্নাৰ মুছি পেলাও আমি নামটো অন্য ভেৰিয়েবলত সংগ্ৰহ কৰিম string name equal to java এতিয়া আমি মেসেজ তৈয়াৰ কৰিবলৈ strings যোগ কৰিব লাগিব string msg equal to greet plus name print statementত থকা greetক মেসেজলৈ পৰিবৰ্তন কৰক ফাইলটো সংৰক্ষণ কৰক আৰু ৰান কৰক আমি দেখিব পাৰো যে আউটপুটে গ্ৰীটিং আৰু নাম দেখুৱায় কিন্তু তাত সেইবোৰক পৃথক কৰোৱা স্পেচ নাই সেয়ে এটা স্পেচ কেৰেক্টাৰ তৈয়াৰ কৰো care স্পেচ equal to একক উদ্ধৃতি চিহ্নত স্পেচ লক্ষ্য কৰক যে আমি ভেৰিয়েবল নামত সকলো ডাঙৰ আখৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো যাতে এইটো স্পষ্ট হয় আপুনি বিচৰা মতে এইটো সলনি কৰিব পাৰে এতিয়া মেছেজত স্পেচ যোগ কৰা যাওক greet plus space plus name ফাইলটো সংৰক্ষণ কৰক আৰু ৰান কৰক আমি এতিয়া ভাবা ধৰণে আউটপুট স্পষ্টভাৱে চাব পাৰো এতিয়া কিছু ষ্ট্ৰিং অপাৰেশ্যন দেখা যাওক মই হেল্ল' শব্দৰ কিছু আখৰ আৰু জাভা শব্দৰ কিছু আখৰ আপাৰ কেছলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিছো প্ৰায় যেতিয়া ইউজাৰে ইনপুট দিয়ে মিক্সড কেছত এই ধৰণে মানবোৰ থাকে সেই আউটপুট চাবলৈ ফাইলটো ৰান কৰা যাওক আমি যেনে দেখিব পাৰো আউটপুটটো স্পষ্ট নাই সেই ইনপুট স্পষ্ট কৰিবলৈ স্ট্ৰিংস মেথড ব্যৱহাৰ কৰো টাইপ কৰক greet equal to greet.toLowerCase এই স্টেটমেন্টে greet স্ট্ৰিংৰ প্ৰতিটো আখৰক কেছলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে name equal to name.toUpperCase এই স্টেটমেন্টে নেম স্ট্ৰিংৰ প্ৰতিটো আখৰক আপাৰ কেছলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে ফাইলটো সংৰক্ষণ কৰক আৰু ৰান কৰক আমি যেনে দেখিব পাৰো স্ট্ৰিং মেথড ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আউটপুটখন এতিয়া স্পষ্ট হৈছে এইভাবে আমি স্ট্ৰিংবোৰ তৈয়াৰ কৰো আৰু স্ট্ৰিং অপাৰেচন প্ৰদৰ্শন কৰো আৰু বহুত স্ট্ৰিং মেথড আছে আমি যেতিয়া জটিল বিষয়বোৰলৈ যাম তেতিয়া আলোচনা কৰিম ইয়াতে এই টিউটৰিয়েল সামৰণি পৰিছে এই টিউটৰিয়েলত আমি শিকিছো স্ট্ৰিংস তৈয়াৰ কৰা যোগ কৰা আৰু স্ট্ৰিং অপাৰেশনবোৰৰ সম্পাদন কৰা যেনে লয়াৰ কেছ আৰু আপাৰ কেছৰ ৰূপান্তৰণ এই টিউটৰিয়েলৰ বাবে এটা কাৰ্য জাভাত স্ট্ৰিংৰ কনকেট মেথড সম্পৰ্কে পঢ়ক আৰু বিচাৰক স্ট্ৰিং যোগ কৰাত ই কিভাবে ভিন্নতা হয় স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰজেক্টৰ বিষয়ে অধিক জানিবলৈ তলৰ সংযোগত থকা ভিডিঅটো চাওক স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰকল্পৰ সাৰাংশ ইয়াতে আছে যদি আপোনাৰ ব্যান্ডউইথ ভাল নহয় তেনেহলে ইয়াক ডাউনলোড কৰিও চাব পাৰে স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰকল্পৰ দলটিয়ে স্পোকেন টিউটোৰিয়েল সহায়েৰে কৰ্মশালা আদি অনুষ্ঠিত কৰে এটা অনলাইন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা সকলক প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰে অধিক জানিবৰ